after a government has failed nga bwe kiri e congo issues raised by religious leaders wemandaka mm. Mm-hmm. Mm-hmm. religious leaders must not be a part of the government they should support policies and be pro people secondly nobody should be and nobody should be above criticism anybody who claims that he uh, that he says cannot be that what he says cannot be discussed is dangerous uh, to free thinking and to a democratic govern governance in feudalistic societies elders chiefs kings cannot be challenged tebalabwa Kamwa, but in democratic societies, leaders are scrutinized by the people they lead. I see no problem for anybody to criticize the president. However, under the feudalistic societies, leaders are insulated. They expect members of the society uh, to swallow whatever they vomit. They also hide their personal weaknesses and failings behind their status. When a religious leader faces a personal problem, he parades it as an attack on the entire faith. When religious leader fails to get from a government a personal interest, he portrays it as an attack on the church. This is the problem uh, of our developing societies. People do not separate the leader, if, uh, the leader from personal interests. The two are fused into one to intimidate the people they lead. In developed societies, individual interests are separated from the country. For example, in the Catholic Church, this the church's interests are distinguished from the individual bishops. For example, the bishops of a country seek to express themselves through a pastoral letter. What is contained in a pastoral letter reflects the feelings of the entire Catholic Church. In Uganda today, the church is divided into four archdioceses. Therefore, the power and the influence, uh, the power and influence, uh, the two the two cardinal nsuga and cardinal wamara had were not inherited by archbishop ruanga and his successors each of the each of the four has direct links to the vatican this puts the catholic church in uganda in a very awkward situation <clears throat> failure to separate the church interests from an individual archbishop can degenerate into tribal interests if the three archbishops differ their differ with their colleagues this also puts the church in a very dangerous position and hmm.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 Why eh, didn't we have priests who could become bishops? Since it is under the Pope's power, nobody raised a finger, including those who would be the beneficiaries. In addition, uh, the Pope uh, divided Uganda into four archdioceses. Nobody complained or questioned this decision. Are we having more Catholics in Uganda warranting four archdioceses? This can only be answered by the Pope who did it. Secondly, for a long time, time, the diocese of Busoga was under a white bishop. Why? Where were there no Ugandans who could become bishops?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 Likewise, the power to choose the NRM candidate rests with the NRM Delegates Conference and no other entity. Others can give advice but not give directives. Anybody who wants to influence the outcome of the NRM Delegates Conference must either be a delegate or a candidate.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 This is not the case in Uganda. This, the, arrange, the argument implies that Museveni cannot be defeated. This is the type of, this type of argument is very dangerous. How do you expect Museveni supporters to sacrifice him so that they, they enable an opposition candidate to win? It also puts those uh, who are peddling the argument as agents of the opposition. That is a trick to sweet talk Museveni so that he leaves power to pave way for their candidate. What does a country lose if an, in, an if an incumbent president loses an election.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 He was decisively defeated um, in the subsequent elections. Like the earlier examples, this did not erode his earlier contribution. What is the fear that when Museveni offers offers or oh, is offered as a candidate in 2011 the sun will start to the sun will start setting the sun will start setting from the west um and uganda will not um will turn into a desert non-political science principles ngendao yeah anti kakati kufuti tine gamba mm ndi ingabu mwaka libya mwabikolei mm mukirize sisitemu zendala bwe zikola tikakati oba babaddewo abatagala semwogerere babaddekibayinza kikolebwa ate era abagoberezi abakkiriza abakristo eh. babadde tebalina basobola eh. gamba nti twagenze wapapaomubaka wa papa tayina bakadde be wano eyasomye ekiwandiko evidene bifuka atalina bakadde be tibamuzaala wano balinda omukulu wekigati olumbi lugayo abamu bagamba nga nti wa emmere mulye naye omusika sijja muteekako nagaana naluma ejiiko naye ono talina nababe wano why whoever joins the catholic church knows its principles nti roma bweyogera temuddamu kati namwe mukkirize ngaebyabannamu era nesemwogerere naye abadde tateekawo kazito eh. kukati bannange eh. nabeera mukumitawasemwogerere nabeera mukumipakaklezia tugivaamu eh. kakati singa eyo elementi yemutwala ne mu birala nemukkiriza nti delegates conference yeronda kanditi bwenaleemu principle of exclusivity yeah. nti gyotabeera gova toli yeah. exactly if you want to erect a pope become a cardinal ogende mwenkerevu esibwe mkatoli kijalo if you wanted to influence the outcome of a delegates conference be a member who qualifies to attend a delegate uh, conference or be a candidate kakati mwechi chibarema chewali usumisa wano eh, anti olu someone yali ya easter ngeri paid for nebavu mamusefi ni atulako mamusika kwa hizo kula ka babo za kardinali wa nebamu katulako mamusika anasikira papo mumani hey. Eh. why do you believe nti yu museveni oba bishop semogerere hey. Eh. kakati eruwero hey. ero eh. bagenda kuteka yugo bagala hey. Eh. bagenda kugamba nti kakati yes. e, msazali eruwero hey. basi nse ugo ninga bishop hey. waka sana hati wali ya wakanya hati wali ya wakanya ero wana sindi kanganuli na inga pa mwani lisa hati mwe ebya mwe ribabi ingira mu yo government ya sirika baku baba mwaza emigo mchaji government ya ingira mu sabu hinji ba mtike mpiso na ajitulako government ya ingira mu Herimana bamukuba amayinja kwa lutaali naddukako ekabaale papa naaletako yateeka muzungu kuba herimana yali akolagana n'abayekera abala pf hmm. bano nebasuspectinga nti sente zaffe ezekereza era yali akwasiza kalina obwamala sebuhinja owekabaale tutedde the church in rwanda yali yegaliwa okulaga bano ekyakyamu eyingidde mugundi eyingidde mu politics wewaffe baali banoonya herimaana didi gavument intervene baaleeta omuzungu mm. mm. uh, e, era wekitandikira nkugamba mm. nti munadiini avadde mukuriesituation zize nkugambye tiwabaawo anaki bajjawo nebakayitinga society abakatuliki nga bwekyali kuamini kubanga bano ba eminence rwadda babawera era bawa obujulizi bwayo nebagandi bwe balinga bakola fellowship zaabe baddiranga ensuwa nebagiteekawo nebateekamu emirija enseke nga temulina kintu kyonna temulina mazi ne babangawo ekiri ah, eh, eh, abanywa amalwa babanga abanywa amalwa naye nga bekola mulimu awe besabira abo bwe bali muka fellowship kubanga tebajja kubasanga nga eh. bakuŋŋanyawo nebakuba mungalo bakuba ah, mungalo mulwana oyo aveewo nemuseveni wabakubira talina kyabakoze era kati ku insolation ejja kujja ateekemu nesente endulu zivugekati amulwanyisa mm. yagwa amulwanyisa yagwa kubanga atagoberedde principle ziri ti when do we come in do we come in to help opposition ba tuli ba referees ba arbiters tusuula tawulo nga lwogo banyigiriza bampaya eh. Eh, eh, naye eh, tebalaba nti abantu babanyigiriza babirao okunyigiriza abantu bano bawulire baka gavumenti etuyambe bagoba abantu ku ttaka bagoba abantu kubibanja byabwerandrod webabakwatira abazungu abazungu webaali bagaba ettaka bamanya potential people to bribe <laughs> babawanguzi bonna bayina nenakaseri ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, lyobuganda land board eyaabo etunda ettaka nekakungulwa yina ettaka nangiri kati nekalizi yeye nettaka naye ko abantu muttaka kwa bazungu bamanya potential fa tukabe tutemate makugabira bani betusirisa mm. eh tusirisa hmm. bani ekirizi so bobo vuna na government ekirizi ne bachiwe mirundi ebiri bobo vuna na bobo vuna na government ogoba abantu kottaka hey. nga nawo soko tulamu mu church yes. ngoga ne atire fa bali likopo how mm. do you hmm. deal with the abantu abali kottaka lyafe eh hey. tasobeire balokola abusoward nti bo tebagaba nattaka tebaaliwo se mulokole kani kamuap and fightand evictions bwabayagadde tebalina malwaliro mwebatira bantnasanyukidde semogerere kubanga nze muzukulu wanenamusanyukidde nga bandabanti nakawandiika ddi 2012 myaka mwendegiisi ndiran how to respect bweyingira mu byobufuzi bizanyi so is this, your, is this your message now to yeah. bishop semogere ye chimu kuatirayo hmm. tikati ekerezi ye inaba archdiocese zinya buli archbishop yetu kire roma ekitegeza kadino nsubuka ni wamalu uyinza kubali bayina hmm. ontabulina kazi archbishop abachbishop bana ekitegeeza nti kyakiina enfeereno okuwadisayesu yeka mbuze eh, kalidinaali wa mala bwe yali akyali twalina eh. akidayosesi emu oba yali emu eh. oyo yali liida oba kyekikyatulemina okufuna kalidinaali omulala ate tekitegeera hmm. kati liida wa katoliki kyaki mu uganda si kardino kardino is a personal recognition hmm. emmanuel kardino wamala hmm. obwa kalidinaali bakokuwamalanga muntu era papa ayinza okuddira amanya ge nagasirikira mu nsi ngaezabakomunisiti tebajja mutta nabeeramu nga kadino tamwanawo nsinze mukatabo kabeeramu obwa kadino kitiibwa kyo kyabuntu tekiri transferable tiologate cardinals every time kati werwanda gwe bawaddewa myaka asatu muwetaano obakadinano babuukawo eh, eh, naye werwanda ate mubalina omundu oza eh. balina archbishop omu wakati fe wano wetufunayo kadino wetufunayo kakati mm. kubano kuomu kubana anti kakati wabamuwa bwa kadino will your tribalized politics nga bachi bishop bali bana kati kitegeza mu kifo kya kali ninali baba wa mu bana eh kubanga kati bodi lo damu lwa lero no eh, muwa tujja eh. kulekana aha fenga tuka dwati bade semogerere mm. bali abazungu bo semogerere nga nabe nabe era kati ndo kutu semogerere bamuzala muno mu Kampala two lwaki lwaki kasana luweero what you don't know mu byafayo byaffe wano abakristaayo babalagira bava emasaka batambuze ebigere badde ekyaggwe n'abakristaayo abakatoliki abaali ekyaggwe ne babalagira batambule badde emasaka thats why omukristaayo w'ekyaggwe n'omukatoliki w'emasaka bali ku extreme era kiseka kyekyaba mukyayise nnyo nyina yamuweeka ku mugongo mujja emasaka badde ekyaggwe keseka etadde ekikansole kekyakyo mulundi ogwo kutwalayo obubaka nga kalinali nsobo gaafudde yali tayingira mu kyaki mukansole kekyaki this is why nti apolonsi bambi yagenda nga kigundu afudde ekibulire bamuleeta emisinde baabasiraamu tebalina kigongo tebalina kirunda tebalina mozesaali ngaobalabayo nga bagenzi mu byakyaki byammwe bali bakubira bali atensi bambi yali akoze ensobi yawasa sekitale wa kigundu kigundu nafuna ebizibu bingi teyali yayoledde mu kkomera afa agendayo kigundu eh, eh, eh, ntiolina musomero gyogenda ozisoma gweoyingira muziki tiwafunye wuzu ofunye wuzu nti odire matiya omuwa obwa ambasada e saudi arabia nga kabaka wa saudi arabia bamulaba mumuzikiti matiya aligenda yudi matiya akoma mikundi madina tagenda mekka jidda gyebakoma abatali bebakoma jidda eh, mm. yes kati oba okoledde bwereere tolisembera di kukaba eh. ono gundi ani musumba baali bagala omulondaaisa musumba baali bagala omulonda kuba sekretary genal eh. obwa oa ne mukazi we mukatuliki n'okukyuka yakyukira ku muceere makerere omubadda <laughs> wamanzijukirabaltwali tusabye ekyobwa secretary general obwa oic yes naye kandi ekiyigo mwaleeta wano waliwo omusajja omulala baali bamulonza ku bwambasada tebamutwale saudi arabia nga musajja munubi hmm. ne bamuleetera senga wagundi senga naga nti yakwata omwana wange case was a very interesting case era ndi babumuma because for you you are not guided by these principles ndi kati babisu bachi bisoba baina kutula aba ndi museveni bomukubira wano asobola okugenda ennya mitanga era nayogera ne paapa bwe yagenda eroma okulaba paapa omuyita yagenda namunsenyoli na, na tewali wano bisobo yamwerekerako yes because the pope is the head of state abana munne wakati hmm. bwoba tutegera bintu ebyo byebyobabonya abonya so gwe bishop semwogerere eh. um, era wano wekatandikira wano waliwo wekatandikira wenkugambira nti bwokunga abantu hmm. iye kambuze gwe tewasanyusenga bolega kutuseeko nga gaolikisei gwe ngaomukristu gwoli mukatuliki toli mukristu gwe ngaomukatulikakakati hmm. nze wange ki kigenda okukyukayo ekyosanyuka anti katoliki kyaki togamba nti liida omu abeera reformist eh, wa system wasystem kati agenda kugamba nti kati abatali bafumbo mwosembere ku meeza muli hostiya tyinza kyogera era waliwo kadinali eh, tayinza kugamba <laughs> tayinza kugamba nti ne bwoba tewetegese eh. jangu ku meeza y'omukama baba abayita abajja ku meeza y'omukama abeetegese yali mu australia n'agamba ti abasisita ababuzi kakati kyetubatukola bakube ejjiini bagende bakole emirimu banajjanga ne bakola emirimu gya keresia papa yamugoberako abasisa bakoze batya nti abasisa batubuze samu kyaki eno gundi eyava mu sentimbak hmm. on bishop archbishop kalinali yababuuza nti abasosodoti mubayina nemunajjanga mu seminari yentobokka bana bagenda mu sentimbaga be bantu abakuze kati purodakiti yeeyo eyakalinali nsoboga wekyali kyetime to export bishops priests ndikakati ababuulizi benjiri abamanyi mumuleeta abazungu naye ate nabalokole bagende nebabuulira enjiri the future of the catholic church is in africa and latin america era ekivula no papa ava mu latin america just priest bebali abagambaaaaiyo mm. <clears throat> mm. belgorio kakati nkugamba tiweni nkutu eza deiteri yo once you see bano ba, ba mungu. mungu demonstrating on the street the government has fallen because the monks need one thing to be in their monasteries and think kasa nabo balinyako kyembagamba nti mumugamba islamic fundamentalism emirimu gyabusiramu gyonna mugitutte kuba the first generation of muslims bawasa abakazi bana nebazaala abaana bangi nebatagenda mu ssomero ne badda mu bisinesi ne bagamba nti colonialist told the, Anglica, the anglicans Ko, eh, make sure that you maintain close relationship with the muslims why they will control kamas hmm. eh. nti omupiira gwabisa omupiira nti juma aliwo muyite sula awo that was the, the first generation emmotoka eh. etudde kakati mutodda mwalimu abasiraamu bameka abavuga emmotoka everywhere mubatutte bukya muzirumbi takisi muzirumbi era nawulidde bana abasajja bano bagezi basose ne bakuba mumonita nti baluku yasurvivenze nebalyoka bakuba kati bagambe amnesty kati bagala bajeti ya amnesty tekiriyo you used the amnesty system whoever was given amnesty went back to fight kakati find but about gamba ba chirevu baba amnesty yes. ni badayo yeah, kakati find mm. another solution my humble proposal is that ababana mubafundire ba moderate sheikhs ba kisuri ba katirek ba byekwaso the moderate ones baba sumisi madalasa mubazi ba imam kasozi mubajemu mm. ubwana lukalala bayimamu kasozi babasomese ebitufu e- mbu hmm. baba obusente butono bagenda ne sente nyi abava abalwana lwero mwa ba sente meka why didn't they fight eh bagenda ne baba obusente butono kati eh. tebali ku anti bano banonya budget era yapanze banene abasanga yo mu parliament they are looking for budget firmness the only reformed person eyayita eh, mwamunesite sekitona yogerya kasiita era naye omulaba ali antagonistic kuba this is planted ideology which must be uprooted by by rehabilitation anti abamu bakommentinga kakati when you comment about congo they don't understand it nti adf nabagaa nti all terrorist organizations zijja to feel a vacuum there's no The Congolese mm. government does not have control in those areas. They only protect the big cities. Because the Congolese government has no control there. Yeyo sije bali bagala nokutambuza Republic ya Yira okutuka. Yes. Kubanga Yira Republic. Yali ekosingira dalabwe tokwene Uganda. Why? this area is dominated by bakonzo ah, they are more bakonzo there yeah. than they ah, are in, in, in kasese mwari muzawu bwakabaka mwatunulira bwa buganda bwoka but you have kings who cut across borders exactly akule nuzo wa buganda ikaya ta crossing Ruto, borders yes luta jesebei mkere njini mkere njini mm. onu uwe uwe uwe uwe uwe eri gye bali be baluya eh, bwe bali baziika eh, eh, era bwe bali bamuziika ali wano bwe bali bamuziika yakulembera delegation ye kenya yes yali gundi ono wetangula moses wetangula yakulembera delegation ya kenya actually era n'agamba nogamba ndi abanange ku mulundi guno naffe tubadde twagala omu kuukaddako ave waffe kakati bwemwakirowoozaako nti the problem with you and the bakonjo abakonjo bayinza okuba nga bali miliyoni bbiri mu uganda naye nga bawera miliyoni kumi nga theresi bariyeri they are king is here kati ekyo mwaki lowoozaako amuwa bagisu bebaita eh. babukuyenaye kabaka wabwe ali luddawo uganda eh. bamuwa bagisu in kenya bano balayira mm. ne mawu waliwo enjawulo bonna bajja luwo baluwo eh, baluwo kabaka wabwe ali luddawo ali eno lyo you think about it bwawana abateeso emurimo lya tule busuba nenga atiriri abate sobe kenya eh. nenga tebo wanabo bali yeno bebali na ye bebali wali the mm. kingdom ze iluku tati wanu kingdom that was creating antagonism you did not have time to think about this that we are hosting kings who cut across influence cut across borders, borders. naye kati eh, kati eh, eh, operation shujaa tetuyambe mm. kusolavinga problem kwakati nayenguddo kati basazewo bazere bazikolatamali when some of us think this should end tomorrow ali akulimba one tantebamanyi one nti this is a joint operation in fact congo took advantage of us naffe twadde tulina ekifulukuekiryeri nanatugaa nti bannaye nanga kyannema mujje mukikube Eh, eh, Lebanon until the coming of the Hezbollah is area in a buffer zone of 8 square miles for 20 years. The Americans have been in Afghanistan for 20 years. until they have trained those people to manage their themselves. Namwe, you prepare for a long stay. Chogamba kano kituwa genze e Congo. Anti baliba meritinga. Baliba konju. Baja kumeritinga mu society. Bayo. Gwe kangobozi. A e society bomba wanja wunu njene. Sima nchifamutima. Kubanga buhuri. Nchifamutima. Bu, bu, ekino mira mutima babete ku tv bali babete bachi akute fumu afumita omuseri kali singa bamba sasa yali amuse e eh, bali babete bachi kirumira mutima kirumira mutima hmm. kirumira mutima ne sisi kirumira mutima ne yeye tabanji eh. bano bage ndo kuzo mulido eh. bibi nga kirumira mutima yakata ka basiri kala <laughs> wanja ono ne sisi saidi bomba kirumira mutima beba mndo kaga no josanga ti these people mbagamba bulijo temukazi obwanuba yangu amangu omujeyo gwenawe oyinza okusigala bundi hausigala okukakananga birala noli gyeyalaze abadde tamanyi kulaba bayimbi nga bamuga nti ho walabe mayinja nti awalukagajja wekyejja tyaddako nga najja enkyanajjawekyejjatudde bwetulya mm. the terrorism eri bweti e, batandika okutunda amagye nti ezebola econtrolinga e, e, lebanoni bano bazemike gundi state singa president yakumve singa african leaders they had restored the order ngomubi bamutema ka gundi nga onukungulu obalabanga baze to solve an order a, a, a situation tifakiri many people believed tizemike state yekola kubanga ezisuubiza eki Mm. kakati lwaki bakugamba ti rwanda beyakuba emozambique baali bavudde wano na kenya gyoli abalamu wano e. kitege tumare tufune ebijambia mbaka ontrolinga territory echaba tuwa somali okupele somali eche chino chenjini to once these people control territory bako liambi bagala is not a state teri mu UN teina gundi international obligation is mm. teina achi ekitegeza prepare the people for more 20 years see kicking and coming back akayugula agenda na kubala PA badawo so mu afere muzi nabugala so, no no, no kokoro lugudo ntwa twagala kokoro baleta debate hii. kakati uh, jeno kayanje muhanga ne team ye abali bage noku kati twerwe ne mpenda tutandika abali bagama nti wagende kati waite bade olaba nti dot je mwatu teyo mwali mu chimya ne mirimu eyo no gonde jeno mugeji e yakuwa nervous system ngagenze china ku training bya terrorism bagenda ne mbadi on the system ne mukuba nebali bamugyeko emirimu afe gwali omulabyeko mumanyi namusanga nga awuga eh. naye ngaomutima gwerarikira kiki simanyi bwetwagenda naawe lwoze twagenda naawe eh. wakawe namusanga nga awuga nenga ntibali omusajja tafiire mumazzi muno ombuulireyo mm. paragulaafu ssatu tuwandike ekitabo te abantu bano bategeere obuvune wabujjawa bakuyambe nga ssebo yinulemu edidde ekizimbe kyekivuddemu naye bagenze walala that man to die they were sentencing him to death that man would be even expenditure yonna government yali badde gimuterekako mujeno mujenyi eh. abantu tebamanyi yes, yes. naye nga yagenda china kusoma terorism yasooka okulwanyisa terorism wano kati ngaebintu tekinologi wa china kyali kuludo ate abantu balowooza nti kino tukikolerako bukolezi kati president museveni agenze um, aggwa ku mpagala agenze aluzinga ratingzika kakati bino byonna byakugezaako kubuulira kufuna buyinja era omukulembeze anasikira museveni ayina kuba wamaje amangu agoikani politiketi ndikakati kankubuulize these people tebalina think tank ab opposition nti mm. separate museveni's personal interests and, non, and national interest and regional interest and international interest are you saying tigwe bobi wine nga gobadde president wali sindisema gye congo ekyo tumala kutuula abasoma international relations mm. andi ah, bajja kugamba nti singa eh. eh, eh. bwe bwina bade president hey. yali zem parliament hey, na malo kutesa ne bampuga na malo kutesa ne bolanya na malo kutesa ne basechi bali je bali kandi bwe bali gamiti constitutionalist kati owakanya methodology tu wakanya golo nti omunyo baguteeka mu nva e, nga ziyidde eh, eh. kitegeeza muli aki nze bwemba nfumba ebijanjaleka e. nga nasazao okufumba ebijanjala yes. omunyo nguteekamu nga bitandika butandisi nebitokoteramu omunyo ah, ate abala babiteekamu nga bimaze kujjaabanyalbijanjalo bibeera waggulu ebinyikira amatooke akabaganda bibeera wansi naye mwenna muli akatooke kakati ayu calling what over what mesadoloji kuba tebakubuuza nfumba oba kika kya mmere gyemugenda kulya osanze abekyalo batutte mukazi womuddwaliro n'azaala noga nti tebambuuliddeko yukwalo bikozi tebakubuuliddeko o you praise them never quarrel with the success is the political science principle don't quarrel with the success kyetukola ekongo kirungi oba si kirungi nga tugjeeko akkiriza nti kirungi naye mesadoloji how we can overcome methodology look at the goal not the methodology so in other words kuchoka ati a eh, decision taking a kore ba muntu hey, eh, amanyi maji even the best minister of information yesu kula yije kubanga binobyo nabi baba zanyiramu tosobola ku handling a military situation ne psychological uo ngatoli wa maji the best minister mumu accommodating ngebe mwaga la regional balancing but the ministry of information is very powerful nona yugerira maje kudu bi there kubi kugundi mm, omyuka wejari kubanga omyuka <clears throat> wawiye kwa sajari sitibi nikavuma baamuza nyaba maje yeri minister wa state for defense ingatipa mwagala na agama ntijeti mweba zemfa mula bako mvana mduandiro ye itanga sabataiza halimu mitzali sabataiza patiji hmm. na agama parliament mula biyiko I dispelled those rumors the following day it was announced that he was dead and I didn't know kujaka maudit if it is a joint operation mm. ne briefing is ambassador wa Congo yali badde is our one and he won't get the word but when we work on it's an attack mm, it's not an attack it's not mm. an hmm. attack on another state it's a regional mm. intervention i've not read anywhere where past except those opposition people nobody has criticized this their concern is protection of civilians mutasa mutya abantu aba bulijjo hmm. protection of civilians ekitegeeza muina okutwala bakumisa era kati kati hmm. bali mukyobaita simic civil military commissions nga bakonju kati boogera nabo hmm. bababuulira bayima mukasozi booyagalamuteekawo ne bamasheeke kubanga abo abaana abatumu webali bayitirivu bebali kurutinzi by force olw'amasomero ono baluku abadde sheeka wano nga wamaanyi bali kugenda okuza abekasese abadde tatambulyamirizala uniform ngaalina ne besicot oyo baluku baluku yali yawasa muwala wa wasaba wala bnjamir mukulu era bwebafuningaojamir mukulu eh, eh, yasalako omu omutwe yasalako omu obulagonebasiri yalina banamwandu bajenu babanne abaafa bubadiza kulinga ne ne ne yeah. ne gunjo yani uh, so jamiru mukuru omu ya msala omu ya msala omutwe fetwa <laughs> ya ambibwa nyo by the time i sat on the desk okubere editor I, I had used my use sina jisage na murotalo so when I analyze things I know what is happening so Nika, you support what we are doing in Congo eh, chukolewe eh. ategu ogama tichite kwa kugwa anja si cha anja nkugambye the american have been in lebanon israelis were in lebanon for 20 years so nayagala okusikira president museveni yetegekere okusikira operation yekongo onasaba sente za munist amajete ganasabayo supplementary kyolaba enjawulo yobubbi eh. amagye tegalina saba supplementary onanoonya kubba mu paalament nti amnesty those require people who think tinzekasai kintu kyange nkiraba mumawuli nkitegeera kikinaliidinga ti when the president said muveeyo ngaomuliro tegunayaka baavaayo kati onakugamba twafunye batugamba basaba amnesty kuba monita yakuba nti balukujali baagala sente budget batudde kino tukiriramugwa amawulire negakuba demaninga wayogedde nabo mukirooto let us evaluate the past eh, eh, results of amnesty ntiabaliamnesty bakola eh. batya fetubibala tikakati eyo omukazi deputy speaker tajja kufuna mirembe era the moment amongi kagenda mu koti nga awedde bamudraginga mu koti bamugirayo nebya pasi nga tanayingira namu politics ayikuredi batobye speaker kubanga ali zimyasi the woman complained nti bayagala bamubbe sente nabulya polisi nebakwata kati why, do, why does this man so her through the police si sono deputy speaker polisi yakwata kyekyanantaba kyenyini nti nantaba asibwe ate yalipotinga ku polisi nti waliwo antrailinga this is are you telling me that i cannot complain it is it is up to the police to evaluate whether i, should be arrested or not because mm. among it is not arrest these people and they put them in her home He hmm. filed mm. complaint complain to the police the police evaluated the information and put these people in prison then why do they shoot this woman wagula ettaka ngaokyali mwana muto wakola kino wakola danditherafu eh, iba not credible to be a deputy speaker sigendayo nitamala eno system ekola etya kubanga abantu bonna beyimusa eh. ate yebekubira ah, ah. nebayiwa baba banoonyaki mu democracy kasa muva ku madazi nabaga nti setback eyobutati katumba okuwona nange nempona nenakyobe nakola e, exposure tebajja kuddamu kutemula mulala ababbi bwe bakuba e- e- e- ekijinja ku nyumba netutagwamu batema kuba muzukuse nabaga nti gova oba oyagala mukyalo ngaffe abatambula ekiro nolengera abantu abatategerekeka genda ngaowoggana mbalabye mwagala kunzita ababbi bekweka baga kijja kuwoggana ate kitiise n'abalala abaserengeta eno ekyo mukireke kiyitewo naye gwe kajjuze kajjuze bakwetegekere <laughs> ogenda okola etya ogenda olekana ate aba abasajja bakaddeabasajja batamibutobalaba abasajja batamivu bagenda bagaa nalongo olukikya nalongo nalo yamanyi hmm. nti amaanyi gamuggwamu aliko abavubuka abamuyambako kati lolo ye kuwoggana bategere nti akolaki era folasini buganda bwekunkuno bwoba wagenze bweru nga tobaddewo ngaabasobozi hmm. osindikayo ekintu ewaka ekikutegeeza nti wa in the vicinity asindika enveeka mm. okola kino yakomyewo nti ye omuganda tatuukira ku luiki wakiri ogendako emanju nga tolina nekyogenda kukola so that the person you found inside can manover his way out oba omulekeddewo gap wokutolokera akutomera mm. kubanga ye ali conad nga kapa yes kakati mwe temukola research nti kakaako akatabo kaako isomawan mm. nkulage nti banaddiini munaddiini bwayisiriza ekifuba ate byalwanirira ebimuvaako ogamba bwoti mukitabo kino gikyandikira kwegitum cardinal sin was a son of an immigrant, immigrant parent who settled in philippines in the, 40, in the 40s in spite of his foreign ancestry however sin joined the seminary and later was ordained cardinal by the time sin became a cardinal and the archbishop of uh, manila philippines was under dictatorship um, of uh, fernand uh, marcos eh, ninyakati uh, fernando Mbaden Dijo, Ferdinand Marcos. This was a time when the Cold War was coming to an end and uh, it was a time that the Cold War was coming to an end and the importance of the dictators like Mobutu and Marcos to the America was declining. The United States had established military bases in Philippines. The Philippines um, were opposed to a to turning their country into a garrison. However, the American strategists wanted to maintain Marcos in power in spite of his questionable democratic credentials. With the democratic wave of the, nine, the early 80s, Marcos became a victim. He lost massive financial support from the USA government. The opposition under Aquino was weak and fragmented. Aquino was forced into exile in the USA. However, all the opposition groups got united and united Arada Cardinal Sin determined to overthrow Marcos. Marcos was forced to make reforms to allow Aquino to return to the Philippines. He was assassinated at Manila International Airport. His assassination sparked off massive mass reaction similar to uh, the recent Arab Revolution recently uh, witnessed. Marcos was besieged in a state was besieged in state house and soldiers joined the masses. The his Air Force pilots bombed his State House compound. He was saved by the American Marines who whisked him from uh, Manila to the USA. However, he used his massive financial resources to destabilize the country. He engineered attempts on almost um, he engineered attempts um, almost at a daily basis. The popularity of Cardinal Sin is soured. However, when the Philippines decided to vote General Ramos, a former army commander under Marcos, Sin wanted to dictate uh, to them who to vote. They rejected and opposed him. The masses overwhelmingly voted for General Ramos. They rejected another directive not to elect a gambler, Joseph Estrada. Also in Latin America, the old generation of bishops decided to compromise with the Latin American dictators uh, to, uh, for fear that their removal would surrender Latin America to the communists. Since the governments were financed by America, the opposition groups were getting funds from the communist world. Like in Philippines, um, like in the Philippines example above, the people refused to accept this betrayal, and as a result, the church in Latin America split into two groups. The young priests developed what can be known as the liberation theory, which the Catholic liberation theology, the li liberation theology, uh, which allow Catholic priests to lead political revolutions against dictators. One of the leading liberation theologists was Reverend Father um, Aristide of um, Haiti. In Kenya, religious leaders were directly involved in forcing uh, the Moi regime out of power. However, when Moi left power, a fierce battle between the new government and religious leaders ensued. Why religious leaders were trying to dictate on the new leaders, how they had pushed um, him into power. In South Africa, Bishop Desmond Tutu tried to dictate the new leadership um, of South Africa, but a serious battle erupted between the the two between Tutu, Desmond Tutu, and the ANC leadership. Nobody questioned the contribution of Tutu to the liberation of South Africa from the laws of apartheid, but the problem was extended to the role to impose his wishes on the new ANC leaders. Yes. you go back to the church okoze chokoze eh buchima lokugwa kite ngode mimba ni yarwanyi sam marcos kadrasin yes na muwangu akwira bamutia ku kisawo abantu ne bayeka naye nga lamuusi jeno yabadde nani yabagamba nti abantu kasoddira gavumenti nogiteeka ku muntu omu kira kintu kinawezekana kwa kenya bira moyi nabaduse wamwe baba wagira kubanga ebasa eh, kuri faislam tuli kintu mistake ku museven as if is ruling alone aliwezekana bila mwai bila mwai yesoro gani ya mkuba te ekizibu cha kenya penasea kuja umwai mwai is the former vice president na leading opposition la hilo dinga at one time was mwai is the secretary general mm. wakano aulongensite cha abijukira kubanga ekintu bakiteka ku muntu ki omu um, kakati kalinosini etyagala lamosi nabaga ti mulonda lamosi bamugana nti wayi ddayo mukigo ebyakwino byawedde eh, nebaleeta omulala gambula eswada ngaalinga sebagala yabagala baseya kasa mumpa obwa pulezidentimudonavuvera eh, enzigulawo enzigira enzigula abantu bagenda mu setawusi nebalya emmere bagetya setawusi neggwawo Eh. Eh. mujje mulye mmere ebiseera ebisinga abamu ttatu atepresident akuba ettatu amatatu eh. nebensala nerinnya eswadaya yaliwandika mu rudisha rivasi nga muyayi yenyini awedde emirimu era kadinosini yajja nebamugamba nti waye dayo mu kigo omuyayi gwetwagala hmm. omuyayi yenyini gwetwagala ekyabayamba kyali kimu they used an impeachment process in the constitution hmm. provision ne bamugjako ne bawa deputy we aloyo hmm. is in prison for corruption kati ono aliyo yabagamba ye wembula yagiteeka mu tteeka bwotta omuyaga notoyoteroisonona uh, uh, kofini eh, nesente ezokuziika nezokutta eh. philipines nkuweza obusi nengwera ko ne coffee no kufika is a plus nazo chiri chiri under the law kina bagamba nti tumukunde yagamba kayanja namba Museveni atuwe instrument to protect nga mu future persecution sijja kola wembule ne mundu zina azimujja naga sigenda kola wembule itali ko insulation in the future baje tuvunana is a lawyer this is what this man in the Philippines has done kakati mwe chenu sanctions babateka ko bakandiko the Asian people are shaping the 2026 elections. Nti, you are, uh, violence ye mwakola ku Bobi Wine mm. ye yaliwo mu 2007 ya Kenya. How did they solve it? ICC. Ugulu n'ava n'umbwa president mu ntebe n'alagawa. E, na, na, na, entebe n'agirekera Ruto. Eh, ne, ne badira Ruto. Empulutulizo temuvangako. Olabyeyo violence e Kenya. aita wisi mbantu kati ndabano bulie ya kole bottom up approach bulie ya kole ishikolubero ye namu karulu sanction is bashaping 206 elections abazungu wati natukila mtuende 26 abazungu wali nda kajiri kwesti wa yesi mbao mm. tewe la fujo li mkulebe yako kuwanga sema kula abati <laughs> yaga kati yao wahi echa kutama li prabano wabaruanye na angina mm. nemba tusoku batembe senyoy eight of you can end up it as very here omusangu kwa tandika kuruwa kusatu saa munaana nekitundu olwokusatulawikienolwawikienu kati babakwatiddeyo omupakistaani bwekyebamukola bano bwebakwata omupakistaani tebagendana kumuyamba kati omupakistaani nebamufayininga bamusiba emyaka musanvu ne fayini ya miliyoni za dola etaano kati bamusaliddeko ekibonezalumirize bano ayagala aba ye beyakolagana nabo abaagala omuminisita nekyemaani omumanyi ayagala batembe bano babakwatiddeyo so the sanctions is no sechepinga 2026 yes era kati abone banatimatuka kubaye jumenti yabo iganti bali bakola scientific research ngabajja mu organize bazitwala wezi which university anda wichiro zina baga sije sije kubalumiriza naye mwangu bila presidential project era gochimenti president yabakoze sejenda kando temudanga yokusuma esebo eh, projekiti eni obo president sagala mwijiddemu tisebo musanyi ninge wa kalugiri kalugiri loya bankubye naye nabo sebo nange teri muntu wano mu uganda abakoledde kintu kino yali kyebakoledde nti omupakistani akuletedde miliyoni ya dola nogigoba gowagigoba hey. Eh. nolikasejigagaga no ogoba oti miliyoni ya dola nebatagitinga mukazi wange nebakuba omwana wange nebakola batya to intimidate me i refused ne bagenda mu business zange zonna ne bazitta i refuse wasigaza wuzi ne bagoba nakyobe ne bagoba kadaga nti be bamuwa sente professor n'abagamba nti oyo omusajja nze do you, do you know that many people believed nti mbeera wa kadaga olowooza yali andabyeko nze nkimanyi yali andabako nakundabako nti nakyoba mpe sente nze omusajja nsaba abakazi sente okujjako nga muntu ekyo tituyite nze nina gume pitirivu nyo sisabanga chintu kubanja buchanzalibwa nze nalimu hapo uchimanyi ngantamba za ibigiri ukufa mkambalo kudewazana nchimanyi nenda be moto ka amanyi nentula jemba kubana chikali chule itinga eh, omuntu akujja nakuleta mu motoka kakati bwatuuka ku mafuta nakugamba oyinamu ebiri awo nogiteekamu ga nti anaazi kuwanga mwawukana kakati eyalinyidde olukumi ano ebiri gyagituka <laughs> kati ofuneeta ekyokusatu emotoka ah, bamanyi emitwalo gebinigendakuwakulifitbamanyinayinzaokuba we ewalala gyagenda okusoboka omanye nti abedda ababaasi bavanga mu baasi nagenda nanaba nakola nebyakozeyo nga mulimu baasi mutudde kakati nemotoka gyeyiyakutaddemu ayinewo omukyala we gyalaze toyinza gifaamu kyakusatu bwefa ani asigala agikuuma bano ne makanika ekitontwalako <laughs> tuyete kumtuwalako tokiriza no wavadanga bote bofanana yes. abakazi okuwa sente okujja kunga entitlement naye ngaongeza okusabiriza kati bobaga nti nakyobekaaveewo one to control the, the fund ekyovalaba eh, eh, nti president zeyampa bazijja kumuwala ne bazitwala kakati nabo bawestinze money doli bawaayo millioni za dolla asatu ate bazibbaŋana kakati bagenda kuwayo mmeka omuzungu ya bwoba oyina sente mu bazungu amalaze kulyako nuyafuwala yuliko to america enabwere uh, commits mada in america obanga muntu kafe oba muziya gisportsman obaani omusango agusinga bati high cost ayafuwala ejo baliyako sente ziggwewo kuba this is uh, uh, now trafficking in human parts or organs is now punishable by 26 80 years mm. and is a capital offense under UN kati hmm. bakosa 10 billion baziwa bamawulira ne bagane boogerako but there is a sakiria kyemba kolidde abakazi bali batuuse ku kumi na munaana abafanga bazaala hmm. mukyabiwulirayo zina accident zova okwogerako ezabeeranga mu bikajjo bya metta gyeziri oluguudo balutereza nabagaa nti masaka fiika salama yali atifiiso dokita yali kito naye kuwali tumalize ne, ne corruption tamari onako leggulo betika metuamula vye kumkoro guo kusokedele lugu anti corruption mm. ontala narusobola yalese ODT ayagala lifestyle ODT uh, president ya msimi na muwana onaga ntiyibu afishing amu position iraja yoba mzinzi ah, mm. betika metuamula corruption naruangula na higa kuo ndi mumega nye ndichi when you said dogo coming back at your legacy ngojiwele daya it has spotted a python wula ira upadi ne tree embwa teyigango teyiga timba era bwoba muyizi teekako kasi embwa egiwere mumagulu ngaekomawo ye ekitekitinza eddengo this is not institutions of personality whom are you fighting obasobola so kati embwa gye twatuma ku ttale hmm. yakomyewo anti kakati mmwe bikola mu systemu zindala nti bakugamba hmm. nti bata mulimu ghost teachers nebaga batadewo pulo eri wanga abaana tebanadda mu somero baba balimba Corbett yetugambye ejimu ku misango gyalina ayina emisango gya covid eja office ya prime minister ebiriyoni ataano mu omwenda omwali ndowooza obuwunga bwaponya obulimu amayinja n'atubuulirayo simanyi ezaaki biriyoni simanyi kinaana mumeka n'atuleeza okugaziya entebe express eh, sorry um, entebe airport n'atubalira balira awo sente e, e, e, empitirivu naga tyazino ah, zonna tuziyinako okunoonyereza nabagamba nti hmm. mulabye olanya nti ya akola wiiki bbiri nanonamwamu wiiki bbiri nembaga nti eyo hanemoon kakati baconcentratinga kuwani kwamungi eh, anti wa mm. mm. two speakers mm. even in america you don't overshadow your boss the vice president is not a president kakati hmm. bantu bakyogera out of gundi kakati abantu bageza okulaba the when this woman is in charge things become different is overshadowing his bo her boss that's why they are attacking her kakati oyo beti kamya yebuze ekyago eh, byomubagemeire kyaliki why are the two members of the family omuntu yenaye alowozeza nti bagemeire mm -hmm webavumira ne mukakiiko is going to be rewarded omulamuzi was she rewarded yali mukooti wapapiiru babadde tebali ku famire ye nga bakikuba nti ono omwana kirabo ono ye eyali ali gigiri debute mukwano gwe yajjanga wano nayogerera ekitongole yabakolaki kita kitondrongo batonis tebajja kukuba betikamya bamugireyo nebyedda towuli abo baali bagambye nti aba federal alliance mweyava bakoze kuba mwijeko yatunda ekibiina kyabo you see so bety kamya alinde bagenda kufightinga back mm. these are interested people so bety kamya mbwa ya fagitwa sinzo kuyiga na hivyo genzo kuyiga kulikengo kulikengo kuliko ne timba ne timba hile ija kudu kama nisi hile wa mkama wa ayu fundi kina tutuwa umutini ngiyo this is an entrenched system mm. tegoro woza bana abazungu kuteka kubaka andiko sanctions tebaichima nyinti basa wala kuhuza sabamu koti za wano because ICC is not a court of appeal. Mm. ICC is a failure to be handled by a local tribunal. But mm. I'm going to tell you that I'm going to tell you that external to the global village. Who is the, the chairman of the global village? Who is the, the world policeman? The, the president of the United States. Biden is the human rights. Okay. The external, internally. tebasobola kukolwako kakatikabaitkatigasiina eh, kyenetagayo nabagambye buli omu yenna gwe bataddeko twavu bana agasiina kyenjagalayo toyinza kugamba nti omuyaye ngaakuvaako emabega nakugamba nti muzeeyo otudde sente zo nga gumanyi toyinamu yadde kikumi nti otunda emabega eh. the moment olukubaka kitegeeza oyina sente mu nsako era yitesingi gyebasooka okukola nsegisa nezo sigudd eh. nosooka okwata kuwaleti olabo <laughs> eh. n'abazungu bwe bali eh. nti wasireimpose travel ban on you kakati kitegeeza nti ne training erifacilitated by usoic e allies tebasobola giwa military intelligence ngaoyo mwali bispreadinga byeyongera mukisibula tuva wano tamale kiyina impact nene tekiri kugwenga omuntu ah, ah. nti sijja kgenda mu ddwaliro kadafi bamutaddeko travel ban ate bakuba ebisaawe yes bakuganye tewali kulya mmere sowani bazitwala sefuliya bazitwala enku bazitwala amanda bagatwala teri kulya mmere teri kulya mmere tave kompo tatulisa mm, kati basibule wano olunaku nolwa leero abanda ah, wanche bayingirira mu studios tubajukiza nti abiri musanvu abiri munana abiri mwenda asatu asatu muno mulumu ne bbiri gye bayita passover uh, week musibe bulungi mtn momo eyongedde okugaba nate funa centu point